درود عزیزان در خدمت شما این با درس 28 از سری درس های 11 هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی همراه با معنی فارسی Do not be afraid Don't be afraid Afraid یعنی ترسیده Don't be یعنی نباش. Don't be afraid یعنی نترس. Don't be afraid. Don't be afraid. Do not be touchy. Don't be touchy. touchy یعنی خیلی حساس و نازک نارنجی. Don't be touchy یعنی نازک نارنجی نباش انقدر حساس نباش Don't be touchy Don't be touchy Do not bother me Don't bother me یعنی مزاحم نشو bother یعنی مزاحمت ایجاد کردن یا مزاحم شدن Don't bother me یعنی مزاحم من نشو. Don't bother me. Don't bother me. Do not lie to me. Don't lie to me. lie یعنی دروغ گفتن. Don't lie یعنی دروغ نگو. to me یعنی به من don't lie to me یعنی به من دروغ نگو don't lie to me don't lie to me do not misuse it Don't misuse it. Use همینطور که میدونید یعنی استفاده کردن میسیوز یعنی اشتباه استفاده کردن یا استفاده نادرست کردن don't misuse یعنی اشتباه استفاده نکن it اشاره میکنه به اون چیزی که طرف داره ازش استفاده میکنه don't misuse it یعنی ازش درست استفاده کن اشتباه استفاده نکن don't misuse it don't misuse it Do not rub it in. Don't rub it in. Don't rub it in یک اصطلاح به معنی اینکه انقدر موضوع رو به رخ ما هی نکش هی عنوانش نکن پیش ما Don't rub it in Don't rub it in Do not show off. Don't show off. Show off یعنی خودنمایی کردن، پوز دادن. Don't show off یعنی انقدر پوز نده، انقدر خودنمایی نکن. Don't show off. Don't show off. Do not take long. Don't take long. Take long یعنی طول دادن. Don't take long یعنی خیلی طولش نده. Don't take long. Don't take long. Do not touch it. Don't touch it. touch یعنی لمس کردن یا دست زدن. Don't touch it یعنی به اون دست نزن. لمسش نکن. Don't touch it. Don't touch it. Dressed to kill. Dressed to kill. to kill یعنی به منظور کشتن dressed یعنی لباس پوشیده dressed to kill یه اصطلاحه یعنی بهترین لباس خود را پوشیدن برای که دیگران رو بکشه دل دیگران رو ببره یعنی که شما وقتی تیپ میزنید لباسهایی پوشیدید که دیگران رو بکشید دلتون رو ببرید dressed to kill dressed to kill driving license driving license یعنی گواهی نامه اعتبار رانندگی شما که میشه گواهی نامه رانندگی driving license driving license during the year during the year during یعنی در طول the year یعنی سال during the year یعنی در طول سال during the year during the year Eat like a bird. Eat like a bird. Eat یعنی خوردن like یعنی شبیه a bird یک پرنده eat like a bird یعنی کم خوردن مثل یک پرنده eat like a bird eat like a bird enjoy your meal Enjoy your meal. Enjoy یعنی لذت بردن در ابتدای جمله اومده به حالت امری your meal یعنی از وعده غذاییتون به صورت کلی و در حالت عبارت و اصطلاحی یعنی نوش جان گوارای وجود enjoy your meal نوش جان گوارای وجودتون باشه enjoy your meal enjoy your meal every other day every other day یک عبارتی است به معنی یک روز در میاد در انگلیسی every other day هیچ وقت فراموش نکنید یک روز در میان در انگلیسی میشه every other day every other day یعنی یک روز در میان every other day every other day Everything set. Everything set. Everything یعنی همه چیز. Set یعنی مرتب تنظیم شده. این عبارت در گفتار با لحن سوالی بیان میشه در واقع اگر بخواید در ساختار گرامری قرار بدید شاید به صورت سوالی نباشه و باید یک ایز اولش داشته باشه is everything set اما در گفتار ایز اولش حذف ممکنه بشه و بشه everything set یعنی همه چی مرتبه همه چی تنظیم شده است everything set everything set excuse the mess excuse the mess excuse یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم پوزش میخوام در ابتدا اومده به حالت امری یعنی پوزش بنده رو بپذیرید عذر میخوام the mess یعنی به هم ریختگی رو excuse the mess یعنی ببخشید که اینجا به هم ریخته است به هم ریختگی اینجا رو ببخشید excuse the mess excuse the mess expression date expression date expression یعنی انقضا date یعنی تاریخ expression date تاریخ انقضا expression date expression date fair and square fair and square fair and square یک عبارت و اصطلاح هست به معنی به طور کامل منصفانه و عادلانه fair and square fair and square for a rainy day for a rainy day rainy day در معنی لغوی یعنی روز بارانی rainy day در معنی اصطلاحی یعنی روز مبادا for a rainy day یعنی برای روز مبادا for a rainy day for a rainy day full of nothing full of nothing full یعنی پر دقت داشته باشید نگفتم فول فول یعنی احمق full full full یعنی پر of nothing یعنی از هیچی full of nothing یعنی پر از هیچ چرند و بیهوده full of nothing full of nothing Gauging station gauging station gauging یعنی اندازه گیری station یعنی ایستگاه دوستان توجه بکنید نمیگم استیشن station ا اولش نداره gauging station یعنی ایستگاه اندازه گیری gauging station gauging station Get it straight. Get it straight. Get it straight یعنی اون چیزی که دارم میگم و مستقیم گوش بده. فرو کن تو گوشت. Get it straight. Get it straight. Get off my case. Get off my case دست از سرم بردار یک اصطلاح هست به معنی دست از سرم بردار این ماجرای ما رو بیخیال شو Get off my case Get off my case Get on with you Get on with you یک اصطلاح هست یعنی برو پی کارت برو دنبال کار خودت get on with you get on with you give me a break give me a break give me یعنی به من بده a break یک استراحت give me a break یعنی به من یک فرصت بده مدتی رو به من فرصت بده استراحت کنم give me a break give me a break give me the pen give me the pen the pen یعنی یک خودکار مشخصی که گوینده و شنونده میدونن کدوم خودکاره give me یعنی بده به من give me the pen یعنی خودکار را به من بده give me the pen give me the pen go easy on that Go easy on that. Go easy یعنی آسون بگیر سخت نگیر on that یعنی سر اون موضوع Go easy on that یعنی بی خیال سخت نگیر موضوع رو اینقدر پیچیده نکن سخت نگیر Go easy on that Go easy on that Go to the point go to the point the point اشاره میکنه به اون اصل ماجرا اون ماجرایی که گوینده و شنونده میدونن چیست go to the point یعنی برو سر اصل مطلب go to the point go to the point go to the right Go to the right Go to یعنی برو به the right یعنی به سمت راست Go to the right یعنی برو به سمت راست Go to the right Go to the right Good day to you Good day to you Good day یعنی روز خوش Good day to you یعنی روز شما خوش Good day to you Good day to you Have a long arm. Have a long arm. یک اصطلاح است به معنی قدرت داشتن و نفوذ داشتن have a long arm have a long arm Have fun for me. Have fun for me. have fun یعنی خوش بگذرونید خوشی داشته باشید for me اینجا به معنی به جای من استفاده میشه have fun for me یعنی به جای من هم خوش بگذرونید have fun for me have fun for me He came running He came running. He came یعنی او آمد گذشته کام running یعنی به صورت دوان دوان He came running یعنی به صورت دوان دوان آمد یا در فارسی میگیم با کله آمد He came running He came running He had to teach He had to teach. He had to یعنی او مجبور بود. Teach یعنی درس دادن. He had to teach یعنی او مجبور بود درس بدهد. He had to teach. He had to teach. He has no right. He has no right. او هیچ حقی ندارد که در فارسی میگیم او غلط کرده یا او هیچ حقی نداره. He has no right. He has no right. بسیار خوب دوستان یکی دیگر از درس های 11 هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی رو با هم تمرین کردیم، مرور کردیم، با هم کار کردیم. امیدواریم که حتما طبق روش تمرین بکنید، حتما این روشی که دارید مشاهده میکنید رو اجرا بکنید و تکنیک های اون رو پیروی بکنید. به دلیل اینکه رعایت و پیروی از این تکنیک ها بسیار تأثیر خواهد داشت در یادگیری شما و باعث خواهد شد که مفید و مؤثر یاد بگیرید پس شما هم حتما فراموش نکنید همراه با کلیپ تمرین بکنید رونویسی بکنید روخوانی بکنید و حتما صدای خودتون رو موقع خوندن درس ها و عبارت ها ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان و نحوه تلفظ در این کلیپ که منجر بشه به تقویت قوای گفتاری و اسپیکینگ شما عزیزان بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان ایام به کام خوش باشید